Y bueno, estoy bienvenido al, canal, de nuevo. Hoy tengo lo que sería un unboxing bien, un unboxing bien butsuriano. Que me acaba de un hermoso paquete que, que yo no lo he abierto todavía. Yo no sé nada de lo que hay aquí adentro. Vale, entonces, ¿qué, qué, será este hermoso paquete y bello y precioso? ¿Qué habrá aquí adentro? ¿Qué contenderá? Lo sabremos en el próximo capítulo. Ok chicos, ¿se acuerdan de nuestro hermoso y precioso cuchillo súper pequeño? Ojo que esto es pequeño, mira, Pequeño, sí. Para abrir nuestro querido producto. Ojo, que no lo hagan corriendo, sea, Esto solamente lo hago yo porque yo soy yo y bueno, ya sé la vida. Así que cortamos. Y esto, queridos amigos, a ver, se ve, se ve, se ve, ¿verdad? Enfoca, enfoca perfecto. Este es un producto chino, como se compra en AliExpress para, para que la cara se vea más fea. En realidad no, en realidad es para que la cara se vea más fea porque te alumbra más y entonces se va a ver toda tu fealdad. ¿Entienden? De eso se trata prácticamente. para así que vamos a abrir lo que sería nuestra caja de... Se llama Selfie Ring Light. Selfie Ring Light, significa en español. Selfie Anillo de Luz. Que este cuchillo lo mejor del mundo. Ok. No Esto viene con su web protección, ¿eh? Aquí viene lo que sería... No vienen baterías, obviamente. A ver. Ok. Vale, batería. Vale, chicos. Encontramos lo que serían las bellas y preciosas pilas que tenemos aquí. Vale. vamos colocando. Llegamos a hacer, hacer un, zoom super supremo zoom. Así. Esto para allá, esto para allá. Y esto para allá. Y esto para allá. Cuchillo para allá. Pero pues aquí se tiene que ver excelentemente perfecto. ¿Vale? Entonces lo primero que todo, una batería por aquí y otra batería por aquí. ¡Oh! Oh, mira, que está más fuerte. El oh, coño, güey, que me queda así. Ok. Ok, bien por los momentos. Bien, bien, bien. ¿Ves? Y tenemos esto para engancharlo lo que sea al móvil y poder verse, o sea, colocarlo así, ¿sabes? No tengo otra esencia. Quitamos el protector Vale chicos, así normalmente me dirían ustedes a mí así que hey, muy buena gente, bienvenidos al canal Pero vamos a ver cómo se veía con la superluz Ultra HD de Samsung No me tiene chido en realidad Así que vamos a ver 1, 2, 3 Ok, en realidad por el momento no se nota, creo yo, por lo que estoy viendo yo No se nota mucho la diferencia, realmente un poco Pero es porque estoy grabando con mucha luz de, este lado Así que todo bien Pero me gusta, además que tengo una luz potente Y además cuando cae la noche, que a veces grabo cuando cae la noche no tengo suficiente luz. Pero tengo que aprender todo para allá, otro para allá, ¿entiendes? Entonces esto me funciona muy bien. Chicos, eso fue lo que sería el unboxing chino un buchuriano. Recuerda que si hicieron mi unboxing buchuriano. Si les gusta el... Debería decir que El unboxing para un buen me gusta apoyando lo que sería los unboxing. Si me da otro producto lo, lo abriré con ustedes, chicos. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal totalmente gratis. Recuerden mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos la próxima. Chao.